Jumpa lagi dengan saya Lucy Wahyudi Hari ini saya membuat ornamen untuk rangkaian jiuka Memakai rotan yang saya buat lingkaran-lingkaran Di sini ada lingkaran yang lebih besar, yang lebih kecil, yang sedang Lalu saya ikat-ikat dengan benang di sini Benangnya yang saya pakai ini ombre, yaitu gradasi ya. Bahan yang kita perlukan tentu saja rotannya, rotannya yang tipis ya supaya bisa dibentuk bulat. Lalu ada kawat, saya pakai kawat 20 atau 22. Lalu benangnya bisa pakai benang sulam seperti ini, bisa juga memakai benang wol ya, benang apapun bisa sebetulnya. Nah, mula-mula kita tentukan lingkarannya ini mau sebesar apa, lalu kita potong kita rata-ratakan dia nggak boleh off apa namanya eh, melintir dia harus rata supaya dia bisa diikat di sini jadi dia besarnya dua ini harus sama nggak boleh besar satu kecil satu nggak bisa diikat benang nanti nah kita tentukan kita kasih dia overlap di sini ya overlap di sini kita mulai ikatnya itu jangan dari bawah, tetapi kita ikatnya dari samping atau dari atas. Ya, kita mulai dari atas. Saya memakai benang sulam. Mula-mula kita kasih jarak dulu sedikit, benangnya agak melintang begini. Lalu kita lilit, kita putar lilit kita putar Puternya ini sebelah menyebelah jangan menumpuk ya, jangan menumpuk kalau menumpuk kurang bagus jadi sebelah menyebelah sejak berjajar begitu dan harus kencang kalau nggak kenceng nanti dia lepas terus kenceng nah, seberapa panjangnya seberapa maunya kita boleh bikin ada yang panjang ada yang pendek ya. udah sampai batasan yang kita mau kita ikat caranya ini kita ikat kita masukkan ke sini kita tarik sambil diarahkan ke tepi nah ditarik kencang-kencang lalu kita ikat lagi kita ikat lagi kita masukin lagi ke sini kita tarik tarik ikatnya dua kali tiga kali paling banyak sudah cukup ya sudah kita potong kita potong udah jadi cakep ya ini kita bisa rapikan ya lalu ini bawahnya kita cari sang dia overlap ya sekali lagi ini dia harus rata nah, overlapnya ini kita ikat dengan kawat di bagian yang overlapnya kita ikat kita pelintir satu kali sudah cukup lalu kita kesiniin kita ikat lagi nah mantap ya mantap kita ratain kita ratain udah rata udah bagus kita ikat lagi di sini kita gini kita melintangin kita lilit lagi di sini sebelah menyebelah juga yang kencang lilitnya ini harus rata iya jadi nah di sini agak tebal sedikit ya karena ada kawatnya jadi sebelah menyebelah ups sebelah menyebelah jangan bertumpuk yang kencang kita tarik sebelah menyebelah terus sampai batasnya yang overlapnya sampai kita punya kawat tertutup semua tarik yang kencang-kencang kencang nah, ini pekerjaan tangan ya teman-teman jadi harus sedikit sabar supaya hasilnya nanti bisa rapi dan bagus nah sudah selesai sampai di batasnya kita ikat lagi masukin ke sini diikat ditarik iya satu kali lagi masukin tarik iya sudah selesai sudah selesai kita bisa bikin berapa terserah ya mau bikin dua mau bikin tiga seperti ini di sini saya bikin yang ini ada satu dua tiga empat lima enam lalu yang lebih kecil lebih sedikit ya jadi terserah aja gimana Mau tahu hasil akhirnya rangkaiannya nanti seperti apa? Silahkan lihat di video saya, nanti saya akan share. Ya, terima kasih, sampai jumpa.